Esta a duración do día. O día comezaría aquí e remataría aquí a cabo das 24 horas. A parte de luz viría limitada polas mías mans. Nese caso, sabemos que no verán é máis ampla Mentras que no inverno redúcese. Postos así, esta sería a duración do día no solsticio de primavera, perdón, de inverno. A distancia entre as miñas mans. Esa distancia ampliaríase para o solsticio de verán ao máximo. Que pasa, por exemplo, coa data de Santa Lucía e eh, co <coughs> que se di de que en Santa Lucía a noite gana o día e a partir de aí empeza a haber menos noite. Ben, en realidade, este fenómeno de verán, inverno, verán, inverno, non é exactamente así, senón <laughs> que hai unha diferencia de movimento entre o momento en que amanece e o momento en que se vai o sol. De tal xeito que o que teríamos no inverno sería algo así como isto. E logo no verán algo así como isto. Outra vez no inverno. E así sucesivamente.